મારા નોલેજમાં મને ગ્રાન્ડફાધર કોટ હોય તો વર્ત આવે કેસે નો ધારામ છે એટલે કેસે પહેલા ડોક્ટર હતી અત્યારે મીનાક્ષીબેન પારી 83 થી સર્વિસ કરું છું સચિવાલયમાં અને અત્યારે ગ્રામ વિકાસમાં સર્વિસ કરું થેન્ક યુ